分享的是防弹展览参展心得。从去年到今年，我们总共参加了五场的防弹展览，全部都是非官方的。我们看看。 的展览，因为时代有点久远，所以能确定是 l i m e r r s 展览的周边是这些东西。Jimmy John g u b b y 他这个票是就三个人，你要挑哪两个人的啊？我那时候挑的是 Jimmy，我那时候挑的是 John Gubbi。他信封做的超美的，有贴纸啊，有一张透卡，John Gubbi 的小卡就有三张。那是我们第一次去参加防弹的展览，超雀跃。到的时候，因为它都会限制入场的人数，你就必须要在外面排队，在外面排队的地方是完全没有遮阴的，所以超级无敌热。他们好像有在 FB。 这样提醒大家说，记得带伞，要不然会很热。了有一个多钟头，它是地下室，灯光也比较昏暗一点。我现在唯一的印象就是，它地板是有点类似那种鹅卵石地板吗？黑黑的，硬硬的。 很昏暗，一入场啊就会随机给饼干，都一直舍不得吃，所以到现在已经颜色已经变成 <laughs> 非常诡异的颜色。了。那时候印上去是真的超可爱，很漂亮啊，很用心。这怎么舍得吃我的妈！除了墙壁放了照片之后有打灯之外，它中间桌子还是有放一些相框，可是中间桌子就不会有打灯，那些照片就变得很暗，周边就另外打一个桌子在旁边了。第二场 Love Most s t e a l i Masterpiece 台北的 Fan Cafe 办的展览，第一次去台北。 的 a 咖啡入场券就是做像机票一样，是用厚纸板做的。 嗯，在地下室，它空间很小很小，就是很像一个小小的窝。这个展示机，你跟 r a d Monster，它中间就有一个桌子给两个还在站姐坐，桌子上面就是摆满了他们的周边。一晶电视上面放的都是站姐拍的 fan cam，在买票上面就已经有问你想要喝什么，所以一到了之后呢，他就马上送你一杯饮料，那个心情就非常的好。毕竟那天真是热到爆炸，它空间其实也不大，空间让你一种舒适感。灯光打得非常的足，非常的亮。拍这些作品的时候，照片不会反光，所以你不管。 怎么拍那些照片，拍起来都很漂亮，整体环境都打得很亮，不会就好像只有照片亮，其他地方都黑，拍起来都会很舒服。这边就是他们的周边，这个好像是 b e n c a f e 自己做的，超可爱的路基米跟南俊的丑啊，b e n c a f e 我叫一次 b e n c a f e 这算票吗？我是觉得它这个做的超漂亮，对，质感也超好。我是买基米的 photo book，就这个站姐其实拍的还不错，嗯，就是我觉得把基米拍的很诱人。 嗯嗯，这张也很可爱，圆圆嘟嘟的，对对买的，对五张，蛮多张都是金米小时候，蛮可爱的，对呀，有包含到金米小时候跟金米最新的。其实我们之前影片有介绍过，这是我们第一次跟这个南俊的站姐 Most Wanted 的第一次接触，然后就被他的美照深深的震慑住，太优秀，所以我那时候就买这个当。 这张展架真的是非常非常的，每次看到心脏都会扑通一下。我还买了什么？哦，三角吊旗，全世界最美好的周边。没有没有看到其他站姐出三角架，一直以来都没看过。吊起来是真的很好看，每一张照片太有品味了。对，有非常严重的惊艳到。站姐有给我们南俊的扇子，还有一个贴纸。可是扇子已经很久了，有点黄黄了。 有点低，而且还有一个小活动抽奖，就你只要买周边打五百块一张券就可以抽一张。记得那时候的奖品好像就是相框，就只有大奖有对，就其他就没有。总之这一场我觉得超级无敌好看。再来是我自己去的《梦幻的相遇》，因为我完全不知道有这个展览的消息。前阵子不是去韩国玩吗？去玩的时候呢，我去排那个 B T 十一，在排的时候因为这太闲了，所以我就跟前面的聊天，前面的是一个韩国阿米，那个阿米就跟我讲有这一场展览，厉害的地方就是它是所有。 七个成员的大联合一起举办的一个大的展览。我买完 B T 二十一的东西之后就，所以这个完全就是不需要预购票什么，去就可以看了。嗯，我又很担心，因为台湾的都是要预预购才可以去，对，因为他要限制人数。我就问那个韩国阿米，他就说理论上不会，除非人真的爆多，就你买的话其实都还是进得去。所以你当下去就买的票就进去了那样。对对对，也是我第一次参加韩国当地的展览。这个厂叫什么名字？啊？In 应该是叫 Together，它 T 是七呀，对，所以应该是七个人，所以就有点是 Seven Together。那你去会很多人吗？我去的时候很多人，场地是目前看到最大的一个场。这一区是谁的？然后这一区是谁的？这样，然后就一组一组一组，所以总共七区哦。七区是基本，然后还会有一些其他区是，对对对，就是大在一起的。这张票你买进去没有限时间？没有限时间，看你想看多久看多久。然后我进去的时候已经是快结束了，我一进去就看到一大条人龙在排某个东西，看到原来是抽抽乐，一千。 块韩币抽一张三十块台币，每一张都一定会有奖品，只是大奖跟小奖，这还没有到我大概人龙的一半就没了。这个七站联结真的有趣哎哈！我当下就傻傻不知道这是很难得的事。那个韩国阿米跟我讲说，很难得会有这样七站联合，所以你如果有空。 你就今天买完东西就赶快，冲过去。它还有一些很会互动式的区，它会放一堆成员的照片，然后你中间是一个镜子，从中间镜子这样拍，然后你被成员包围了，跟成员同框的意思。 因为我没有做功课，所以我不知道到底他有卖什么周边，就一直在旁边偷看，到底韩国人都买什么。我就发现这一组几乎是每一个人都一定会买的，七个人的连拍，他不是一起买，哦，他是一张一张买，哦，是，所以每个人几乎都是说我要全部， <laughs> <laughs> 就全部一起买这样，当然你也可以只买一张。那时候看只是觉得。 还好嘛，结果买了之后发现真的好可爱哦。因为你如果只买一张，你就觉得哦，就就四连拍。可当你七个成员一起凑齐的时候啊，超可爱，而且一定要七个一起看，对不对？嗯，就这样一起摆在一起就觉得好可爱，就很漂亮。另外一组最热门的就是一个信用卡，但我一直不懂那个信用卡到底是用意在哪。它不是真的信用卡，它就只是做的很像信用卡，卡号很像凸起的那种。可是我不懂那个到底是拿来干嘛？哦，对他们还有一个我觉得也很厉害的，就是韩国站姐都很喜欢的卡片的后面是可以拼拼。 图的哦，就我那时候看到一堆人蹲在地上，就开始要疯狂的把后面的图给拼出来。有些人都是拼拼发现哎，差一张，就赶快说我还要再几组，一组三张，但我好像只有买两组。对对对对，听讲像是抱在一起的那个瞬间，把周边全部放在桌子上让大家看，觉得那个气氛就不一样，就很像夜市的摊子， <laughs> 你就会说我要我要我要。所以人家那么气组我也一组，对。昆明 party 昆明 party 我没有去，对，一开始是办在台北，在台北办的很好，所以就。 又家常办在台中，我是买到台中茶，歌名就是 g John Google 跟金嗯，感觉是办的很小小、很迷你、温馨型。第一次他的展览会有送一个这种徽章，我就觉得很可爱。他也有一个小活动，为了增进大家阿米之间的小感情。你一下去的时候，他就会帮大家自动的分组，要玩什么游戏？主持人就会翻防弹的歌名，每一个人就轮流去表演，然后让另外一组猜。你在跳舞？对，要修。 好非常的害羞，因为你一下去就要做这件事，情，一下去就要先表演，开始登台。你表演完，然后这一趴结束之后再自由活动。然后主持人就说：“来嘛来嘛，一起来玩嘛！你不来不就可惜，只看看照片。”然后还是会有一些人 no。 <laughs> 他周边我都买了，超捧场的。哇，好大张哦！我觉得有趣的是，有一些会师会去那边贩售会师的东西，可这些都一定要。 事先预购鸡腿便当，对，我们之前有分享过。我觉得神人之作，预购是海报，是现场你可以买。小张的小张真的很不错，不过这真的是十八禁呢，哇，超可爱的，就是哇，十八禁，天哪，十八禁。可是我超爱耶，我超爱，哔哔哔，嗯，对，哔哔哔，对 <laughs> 啊，然后在就是警察被被抓起来，另外一个就是 Pella，这两个徽章也超可爱，这张真的很棒，对不对？让你去细看。 对，有没有就是很诱人。记得边上本人没有去，他们就说其实这个会师啊，超正，好可惜没看到大正没。嗯，但我觉得办得很温馨，我个人蛮喜欢的。最后是最近才去的 Dreaming Village，上面这个是入场礼，对不对？ 对，四站连斩，中古吉米 Sugar V，超美，真的是超美，这个质感超好的，超美的，漂亮哎，我喜欢这张中古衣，腰金凯做的超漂亮，对我买的这一个 set，是包含它的 h o t o b o o k 的，个人觉得非常值得，好扎实，Sugar 漂亮，嗯，也是一样哎，从旧到新都有，对，不过它这个纸不是海报纸，就是有一点点可能会吸水的纸，所以要小心，嗯，你如果一边喝饮料一边看。 低到你就心碎了。萝卜姜 cookie，哇，好可爱哦！ 比较特别的就是它有四个大立，感觉很像等比例，哇，超好拍哎！那里大家都排队要拍那边，那边真的很值得拍，因为就是被四个包围嘛。我觉得有一点我很喜欢，就是下去之后你要进展场，它有一块布挡着嘛，就是走进去才是展场，但是外面呢都是你可以 stand by 跟休息的地方，不用在外面风吹日晒，很舒服，还算不错的大。它总共有三个区，域，摸字的嘛，对，三个摸区，摸字一圈，摸字一圈，展出的照片其实我个人觉得也是很不错的，有一个我。 喜欢啊，它是用那个透明的柜子嘛，透明的箱子，然后前面有好几张小张的，然后后面一张张，然后就也是拼可以拼起来的那个。这一次选的照片我觉得很可爱，对对对，有几张，我得而且都还蛮清楚的。我觉得最惊人的是每一张照片下面都有注明出处哦，对，时间跟出处，就这张照片发生的时间点，就觉得哇，超用心，这一点真的非常好哎。嗯，因为当你看到之后，你就会觉得哦，原来这场就是他们来台北的时候，你就可以搞到猛拍。 如果你买回去，你也会知道说你买的是在什么时候的它。周边都是放在展区的，你看周边是它有亚克力立牌，对，超可爱的哦。拍照区的那四个立牌，多小迷你版的亚克力立牌，这个联展真的不错，而且他们都很有一致性去做这种文宣类的东西，一整套的感觉，周边真的很用心。 五个展其实都让我们非常的喜欢。其实办展览本来就很辛苦，你要想到很多安全性的问题，真的要很愿意去投资很多时间还有心力。所以感谢每一次的展览，掌声鼓励鼓励！要快速总结一下，我觉得 Face 咖啡。 台北的 Face Cafe 场地小小的，但是气氛真的是太完美了，完全不会有不自在的感觉。我真的是很喜欢 Most Wanted 的三角立牌，不过之后那个站脚好像没有再出三角立牌了，它可能就只能停留在回忆。拉起来之后，天哪，我的墙壁瞬间变天堂！我喜欢 Together 的这个吗？对，七个四连拍，我觉得超超可爱，是不是？真的，Cooling Party 的袋子我很喜欢，是因为它其实不复杂，很简单。嗯，然后你买了东西你就装了就回去。Jimmy 的 Hashtag 他每次都讲 Jimmy 跟 g e 对啊，所以我觉得好可爱。其实每一场都好看。如果以整体来讲，其实我觉得 Dreamy Village 展出的照片蛮不错的，不得不夸奖他们多了一个时间的说明。嗯，所以你就会加深你对于这张照片的印象。对，我个人私心来讲，我最喜欢的还是 Most Wanted。他那一场的男君作品真的是不容易，不容易。然后把每一幅的男君都买回家， <laughs> 价格不菲。恶魔的呼唤。以上就是防弹展览参展心得，拜拜，See you。我在想啊，这个不会拿？ 脏的千万别画掉。你就可以贴上联跟下联。新年快乐！ <laughs> 好熟悉的声音。 <laughs> 大乐色，识别袋，它怎么会有三个啊？因为有人掉到地上，不知道我捡的。哈哈哈哈！你怎么看电视？ <laughs> 不知道有没有机会去韩国看正式的官方展？唉。